Ara ve la... Aquestes diuran de catxofes. A veure... És una flor. Una del marxofes. Com anem de temps? És que tenia pensat que el patufet durés uns 10 minuts o així. I ara, ara no sé què tocar. Bueno, ha durat 8. Una eh? de No, ara tocaré una... L'home que va passar. No, aquesta ja no la L'home que va matar, l'home que va matar. Bueno, joder, deixeu-me tocar una cosa. Canta Moses! Canta Va, no, tocaré una oració. Capaulat. Amén. Cacaulat, hoy està morta. No, aquesta és d'oració i està dedicada a en Francesc Pujol. Que està... A la gent, la gent no l'acaba d'entendre, els que li dediquen cançons no l'entenen només. Només tu. arribés el dia que ho tinguéssim tot plegat i s'atreviria a riure com ho fem tots plegats ara. Gran mestre Pujols, vos sou ja l'últim grau de l'escala de la vida i poder decepcionat aquest poble de pallussos gaires que no sabem ni on tenim el cap ni els ulls ni les orelles sento, em sembla profètic com el filòsof Rubaldo i he pensat en el suïcidi un parell o tres de cops. Però espero poder trobar-nos quan jo també sigui un àngel i ens trobem a la per discutir amb en Ramon Llull en Gaudí sobre el futur llunyà d'aquest país tan decadent que